Mało kto wie, że w Chorzowie znajduje się jeden z największych cmentarzy żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Dziś chcemy Wam go pokazać. Zapraszam. tym odcinku zabierzemy Was do Chorzowa, gdzie w dzielnicy Chorzów Stary, w dolnej części cmentarza przy ulicy Kalusa, znajduje się dosyć duży cmentarz żołnierzy radzieckich. W dolnej części tego cmentarza Pochowanych jest 377 ciał w 190 kwaterach. Spoczęły tutaj pomiędzy rokiem 1942 a 1945. Część ciał ekshumowano z terenu Huty Batory. Kwatery żołnierzy wykonane są z dużowego piaskowca, a z uwagi na ich zabrudzenie w latach 2006-2007 wykonano gruntowną renowację tych nagrobków. Jeśli będziecie przejazdem w Chorzowie, odwiedźcie to miejsce, bo naprawdę robi niesamowite wrażenie.